Você não quer casar com outras. Tá Hey, what's up? Not the auntie. Come on, you so. Hey. Mother? Mother? That's funny. איפה אני נמצא כרגע? אה, מה זה? מה זה פה? מקדונלדס. מה נשמע לאכול פה? ניקח את הסטייק. נראה לי סטייק יהיה טעים. Nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom טעים. אוקיי. מה הדבר הזה? אני רק מבית מלון. אם אני לא טועה, בואו נעזור לו לעשות את הבית מלון. ניקח דור. וניקח, וניקח, וניקח, וניקח את, הנה, וניקח את זה. מה עושים פה דלת? Singapore, zack. Singapore, delete, delete. סינגפור, יופי, זה אמור. סיפרו לי על הבית מלון הזה, על טיפה. אני רק כבר אעשה לבד, אה, איזה כבר דלת, איזה כבר מקום אופסי. אז אה, סיפרו לי את המלון, גמרו לא את זה. אם אתה לא רואה את אני עשיתי עכשיו. זה איך לא קוראים לו כשהוא לקח? אוף. אוקיי. אה, פתאום אני רואה, הוא לא צריך עזרה. Men alla samlar inte samma koll. Gör det. Och ni kan. It was a good sick um one, okay. I didn't put it something out. It's for business years away. יש פה מקדונלדס, יש פה את המחיות, יש פה הבריכה, נראה לי ציבורית. כן, נראה לי ציבורית. טוב, בואו נעלה פה להכין למעלה לקפוץ. מוכנים? 3, 2, 1, go! פום! זה הכיף. היי! זה בית. זה נקרא בית. היי, אין לו משאית! באמצע הדרך. אני אין אני משאית. אם תפסו הקיסר, אם אני לא טועה ספוחנות בקיסר, באמצע הכביש. כן, ספוחנות אם הוא תמשיך שקיסר, פשוט תתקלקל. חנות, ואז יקרה משהו כמו... טוב, אני אעשה את הרכב האתרים. we have built it beyond my friend. We ah, we are built it beyond my friend. We and sometimes still. we are built it beyond my friend. טוב, אני אגלה לכם את אותה עיר שראיתם בסרטון. זה ראיתם עיר כזאת קטנה, סיפרנו אותה. אה, יש פה גם בנינו עוד, עשינו דברים. אוקיי. אני אגיד לכם, זה grey concrete וזה black concrete. grey, grey, black. black שחור, grey אפור. אוקיי? pink ורוד, purple, סגול. מאוד. green, ירוק. זה הבניין הכי גבוה בעיר. רק נמצא לעצמנו. טוב, תראו איך אני רואה את הכיס. לא הייתי צריך להגדיר אותו עוד ניסיון. לא, אפשר גם לבנות כאן אז. צריך. צריך לי רעיונות לבנות עוד דברים פה בעיר הזאת. אז כאן להגע צהריים ותודה ביי ביי.